King è un progetto eh, a fumetti nato da un'idea di George Lennon ed è un mashup di generi, è sia un fumetto di fantascienza che storico. È nato tramite DeviantArt. Inizialmente lo sceneggiatore Josh mi ha commissionato una storia breve di sette tavole che è stata presentata luglio scorso a Los Angeles al, al Comic Con eh, dove insomma ho ricevuto un sacco di elogi ma nessuno si è veramente impegnato a pubblicarla. Quindi poi abbiamo pensato di puntare al crowdfunding e quindi adesso siamo su Kickstarter in questo progetto. Josh cercava il disegnatore adatto per questa sua idea coraggiosa di fare una storia di vichinghi contro alieni e insomma ha trovato me e sono stato subito entusiasta del, del soggetto che mi ha, mi ha inviato e devo dire che mi sono innamorato dei personaggi e abbiamo, abbiamo fatto molti studi per, per arrivare al, a quelli che poi sono i personaggi definitivi ma abbiamo subito avuto l'idea molto chiara, abbiamo cercato di evitare um, più possibile cliché, quindi insomma non, non vedrete vichinghi con l'elmetto cornuto in questo, questo fumetto. iniziato a disegnare seriamente ormai sei anni fa, quando mi sono iscritto alla scuola dei fumetti, ma è una cosa che ho sempre fatto, ho sempre amato fare. Ho trovato di recente in un cassetto un, eh, un disegno di quando avevo 12 anni, cui sognavo con me stesso adulto, con la barba che faceva il disegnato dei fumetti, insomma, è come qua.